kamera. Käy. Ja olkaa hyvä. Liikenneturva tekee uutta kampanjaa ilmiöstä tarkkaamattomuus liikenteessä. Sehän on vähän uudempi ilmiö, mikä on selvästi lisääntynyt, kun älypuhelimet on yleistyneet. Onnettomuusriski kasvaa, kun tehdään ajoaikana niin jotain muuta. Esimerkiksi tekstaaminen, jolloin katse on, on puhelimessa, käsi ei ole ratissa ja mielikin on siinä kirjoittamisessa. On arvioitu, että tekstarin lukeminen tai lähettäminen pitää katsetta pois vähintään viisi sekuntia liikenteestä, jolloin 80 kilometrin tuntinopeudella auto ehtii liikkua 100 metriä, jolloin liikenteessä voi tapahtua mitä vaan yllättävää. Tavoitteena on, että ihmiset havahtuu näihin riskitekijöihin. Että tällä kertaa ollaan otettu käyttöön myös tarinallisuus. Tehdään tarina, johon kenen vaan on helppo samaistua, että juuri näin voisi käydä minun arkipäivässäni.